Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания вот такой броши. Начнем? Раскатываем шоколадную полимерную глину в пласт 2 мм толщиной. Разрезаем его пополам и кладем один пласт на другой и текстурируем при помощи щеточки. Лезвием задаем нужную нам форму. Текстурируем бока заготовки. Катаем ниточки и начинаем укладывать узор. Лишнее обрезаем при помощи лезвия. Декорируем всю брошь шариками и лепестками сам узор. Лепестки придавливаем к поверхности при помощи иглы, а шарики слегка прижимаем. Когда композиция готова, тонируем золотой пудрой узор, шарики, бока броши и немного саму основу, Иголочкой делаем отверстие и в таком виде отправляем на обжиг при температуре, указанной производителем. Когда все остыло, я приклеила основу для броши и готово. Вот что у меня получилось в итоге. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых уроков. Пока-пока.